Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan saya teman-teman Sekarang saya akan membuat fermentasi Untuk mengundang lalat ESS ya. Kalau saya memakai dengan ragi ya. Ragi Nah, untuk selanjutnya kita lihat cara pembuatannya ya. Ya, pertama-tama saya menggunakan sebuah ragi. Saya mau pakai ragi aja di sini. Ya. Ragi ragi satu ini 1500 ya terendam dengan air satu gayung oke hmm. yang kedua saya pakai untuk pewangi ini Royco Roiko dua Roiko biar wangi kenapa saya pakai ragi karena ragi untuk fermentasinya lebih cepat Okay. Eh, dedak kita beli satu kilo ya. satu kilo dedak tuang semua kalau dedak saya beli sekilo tiga ribu ragi saya beli 1500 kalau itu satu ini marah nah kita aduk aduk ya teman-teman biar aduk sampai rata Pas sudah rata oke kita tuang sedikit, sedikit, separuh teman-teman kalau teman-teman di, di lokasi rumahnya udaranya lembab cukup segini aja ya tapi kalau tempat saya ini udaranya panas saya bikin agak basah tujuannya biar tujuannya biar nggak cepat kering nah setelah itu teman-teman masukin plastik saya bikin mungkin bikin lima kantong plastik nah, biar nanti ada biar banyak kalau udah fermentasi banyak dia kayak ini ke beberapa tempat saya bikin segini-segini nah, kita empeskan kempeskan ini pes iya kalau bisa di dalamnya jangan sampai ada udara ya biasanya nggak ada udara bikin serapat mungkin biasanya saya hari ini bikin besok sudah dia kembung berfermentasi dia ya teman-teman saya tuh satu kilo redok saya bikin berapa tempat tujuannya biar nanti saya banyak berapa tempat biar lalat undang biar banyak ya nanti saya berapa tempat baru dari fermentasi saya taruh ada berapa ember fermentasi nanti biar banyak lewatnya yang datang ya nah, jadi cukup sederhana dengan ragi dan terigu aja ya. selamat mencoba teman-teman sampai ketemu dengan saya nanti dengan cara yang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.